Welcome to real study friend ଆଜି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ପ୍ରଥମେ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଯାହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ question what did the postmaster do not to shake Lencho's faith in God ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ବିକୃତ କରି ବାରମ୍ବାର ତିନି ବର୍ଷ ପକାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ପଢ଼ିବାର ପ୍ରବଳ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what made Lencho write the second letter to God, what request did he make there in that letter? ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what happened to Lencho's cornfield after the hailstorm how did he react to it ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି how did Lencho react during the night after the hailstorm ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହି ଚାରୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଇଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏହାର ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି one what according to Nehru should be our endeavour for the future ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what does Nehru mean when he says that we have hard work ahead of us ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି which aspects of Gandhiji's character appeal to Nehru এই তিনোটি কোশ্চিনକୁ ଟ୍ରାଏଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ବିଷୟରୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି air pollution a hidden menace ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ rain and its harmful effects ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ତେଣୁକରି ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରବଳ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what are the three basic approaches to control air pollution ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what is the composition of air when is air said to be polluted ଏହା ଏକ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what accident took place at Bhopal in nineteen hundred eighty four what what were its a tragic consequences ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଏହି ଚାରୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ହିଡ଼େନ୍ ମିନେସ୍ର ଟପିକ୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି କପିଲ ଦେବ କପିଲ ଦେବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି question number one describe briefly Kapil's achievement in the match against Zimbabwe in the Prudential World Cup ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ପ୍ରୁଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଉପରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି how did Kapil win the hearts of East African cricket lovers ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି who according to Sunil Manohar Gavaskar are the four leading allrounders in the world cricket why does any captain love to have all of them in his team ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି who according to Sunil Manohar Gavaskar are the four leading allrounders in the world cricket why does any captain love to have all of them in his team ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି how did Kapil become a household a household name not only in India but also all over the world where cricket is played ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କପିଲ ଦେବ ବିଷୟରୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଗୁଡ଼ିକ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ ବାଏ ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି question number one what according to Lord Percy should the students do to build their character ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଲଗାତର ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଲଗାତର ତିନି ଲଗାତାର ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି how according to Lord Percy can one achieve success in life ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି how according to Percy should students spend their leisure hours ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ପଢ଼ିବାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what was Lord Percy advice the students to do for keeping good health ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what is the harmful effect of smoking why Lord Percy advise the pupils to be to beware of drink ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି what is gambling why should it be avoided ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଛଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ବିଷୟରୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ତୁମର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବିଷୟରୁ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ୍ ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇଟି ବିଷୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଦଶ ମାର୍କରୁ ଦଶ ମାର୍କ ପାଇପାରିବ ଏସିଆର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାଇ ମଦର୍ ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ତାହା ସହିତ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଏହି my father my grandmother ଏବଂ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶା ରହୁଛି ମୋର ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଏ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଫେୟାର୍ ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏ ପିକନିକ୍ ଆଇ ଏନ୍ଜୟଡ଼୍ ଯାହାକି ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଯାହାକି a visit to a fair a picnic I enjoyed ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହୁଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁଇଟ୍ ବିଷୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିଜିନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ସିଜିନ୍ ଦୁଇ ହଜାର ସତର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜିନ୍ ଯାହାକି ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଛଅଟି ଏସେକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏହି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତେଣୁକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏହି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ